Ben Sami Demir'den Manisa ili Gediz Ovası'nda organik çekirdeksiz kuru üzüme yönelik bağcılık tarımıyla meşgul olmaktayım. Bu kapsamda yaklaşık 15 yıla yakındır organik üretim yapmaktayım. Organik tarım kapsamında kullandığımız ilaçlar asgari seviyede tutulmakta. Buna rağmen hastalıklarla mücadelede ekolojik tarımın getirdiği faaliyetleri sürdürmek çok önemli yer tutmaktadır. Bu kapsamda zararlı böceklere karşı fenomenler kullanmaktayız. Yararlı böceklerin ortamda çoğalması için de çevrenin ekolojik yapısını bozmamaya çalışmaktayız. Bu kapsamda sıraların aralarına fi ekimi gerçekleştirmekteyiz. Fi hem topraktaki azot zenginleşmesini sağlamakta hem de yararlı böceklerin çoğalması için uygun bir ortam teşkil etmektedir. Ayrıca bu iklime uygun çevrede bulunan ağaçların ve bitkilerin yetiştirilmesine de önem vermekteyiz. E, bu sebeple etrafta hem zararlı kapsamında düşünülen otların yetişmesine imkan vererek onları yerinden etmeden biçerek ortamda bulunmasını temin etmekteyiz. Diğer bitkilerle hem ürün kazancı sağlamakta hem de ekolojik dengenin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini amaçlamaktayız. Bu konuda bize yardımcı olan herkese ve her kuruma teşekkür ederim.